kimnidir to'yda haligi yarim yalang'och bo'lib mm, yaqinda ko'rib qoldim tavba qildim astag'firulloh deysiz ah, o'zini aktrisaman degan bir boshlovchi ekan o'zbek to'yida uni kiyimi kiyimini ko'rib man yoqam ushlab qoldim shunchalik tubanlashib ketdimi odamlarda san'atkor san'atkorman qo'shiqchi san'atkorman deb yotgandim kiyimdan tomoshabin avvalambor bunda ham ayb emas buni o'sha to'yga taklif qilgan to'yxonani egalarida yo'q o'sha chunki to'y qilayotgan odamlar misol uchun to'y kimga qilyapsan to'y umrda bir marta bo'ladigan narsa san kimga qilyapsan to'yni farzandingni baxtli bo'lish uchunmi yo san o'zingni ko'rsatish uchunmi o'zingni ko'rsatish uchun mayli qil lekin misol uchun bu san to'yxonangga olib kelayotgan san'atkoring misol uchun yurish turishi bilmaydigan xalqqa ardoqli san'atkor olib kelib gap bo'lishi mumkin bir qancha borsa bir qancha san'atkorlarimiz bor lekin yo'q shu internetda haligi mashhur bo'lgan o'zini bir qanaqadir bir orqasi shishgani bilanmi yo bo'lmasa haligi yarim oz kiygan ko'ylagi bilanmi mashhur bo'lgan bu nimadan dalolat beradi o'sha to'yxona egasi ya'ni to'y qilayotgan odam intellektidan dunyoqarashdan